नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फनी सीसी में दोस्तों जिस तरीके आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडियन आइडल का ऑडिशन शुरू हो रहा है दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं इस ऑडिशन को देखने के लिए यहाँ पे उससे उपस्थित ये गार्ड हैं जो कि इस प्रोग्राम को स्थापित कर रहे हैं यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो घर से सीधे आके यहाँ पर बैठ चुके हैं और यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहूँगा मैं नियम में हैं यहाँ पर जो हैं इस तरीके से ये इंडियन आइडल का ऑडिशन शुरू हो रहा है यहाँ पर जज जो रहने वाले हैं ये नेहा कक्कर एवं अन्य लोग आगे बढ़ते हैं हम मैं आप लोगों को यहाँ भीड़ का अंदाज़ा लगाने के लिए दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे कितनी भीड़ लगी है और लोग यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा सुबह दो बजे से आके यहाँ पर बैठ चुके हैं ये तो कल से आके यहाँ पे बैठ चुके हैं जो फर्स्ट में बैठे हैं ये कल से आ चुके हैं दोस्तों दिखाना चाहूँगा ये भीड़ आज की नहीं है दोस्तों भीड़ कल की है ये बहुत से लोग यहाँ पर आ चुके हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरे सिंगरों से भरा हुआ है ये मैदान ये भैया हाई कर रहे हैं हाई भैया कैसा महसूस कर रहे हैं आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पे आकर अभी तो बहुत है गर्मी महसूस कर रहे हैं भैया गर्मी महसूस कर रहे हैं ये जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों और यहाँ पे बहुत ही भीड़ है लोग अपना खाना खुद ही लेके आ रहे हैं यहाँ पर दुकान चला रहे हैं सामने जी जी बिल्कुल सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं खड़े हुए ये भैया खड़े हुए हैं लगता है बहुत परेशान है अपने आप से <laughs> कोई बात नहीं भैया एंजॉय हाँ, जी जी बेस्ट ऑफ लक बिल्कुल ये देख रहे हैं आपके जैसे कि भाई साहब दिख रहे हैं टोपी लगाए हुए हैं भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई कीजिए यूट्यूब चैनल है मेरा यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोग हैं भीड़ लगातार बढ़ते जा रही है और भीड़ इतनी बढ़ चुकी है दोस्तों कि यहाँ पे लोग आना जाना बंद कर चुके हैं यहाँ पे रोड पूरी जाम हो चुकी है सभी यहाँ पे अलग अलग ज़िलों से अलग अलग यहाँ से सभी आ रहे हैं सभी अपने माँ बाप सबके साथ यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों जिस तरीके से आप देख रहे हैं भाई साहब चश्मा लगाए हुए हैं बहुत कुछ लग रहे हैं भाई साहब कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ आकर यहाँ पे आके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी गाटरे चलाने जाने वाला अच्छा ये है Indian Idol season ten it's awesome music का मौसम जोरदार तालियां एक बार इंडियन आइडल के लिए लगता है किसी के पास एनर्जी नहीं है आज खाना नहीं खाया किसी ने भी लगता है दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं ये बहुत हंस ये लगता है इन्हें बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन किया है कैसा महसूस कर रही हैं आप यहाँ आकर अच्छा महसूस कर रही हैं प्रिपरेशन कैसी है आपकी thank you best of luck ये फिर चाय की दुकान लग चुकी है और दिखाना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि बहुत बढ़िया है इनको पढ़ना नहीं चाहता मैं अभी ये देख रहे हैं सुबह की चाय के लिए भाई साहब ने चाय की दुकान लगा ली है भाई साहब कैसा महसूस कर रहे हैं आप एक नंबर धंधा कैसा चल रहा है आपका बढ़िया चल रहा है बहुत अच्छा जी जी और देखिए दोस्तों यहाँ पे भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है एक के बाद एक लोग आते ही जा रहे हैं यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं लोग अपना खाना स्वयं लेके आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे दो लाइन जो लगाई गई है यहाँ पे एक साइड लड़कियाँ लगी हैं और एक साइड लड़के लगे हैं दोस्तों भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है यहाँ पर सुबह के अप्रॉक्स छः बज चुके हैं एक्सक्यूज मी और यहाँ पे ललित मोंगरे भाई साहब जो कि इंडियन आइडल का ऑडिशन देने आए हैं ये खड़े हैं भाई साहब हमारे साथ खड़े हैं ये भी हमारे दोस्त हैं हाय कर दो भाई मुंबई आइए मुंबई भाई साहब बहुत कुछ लग रहे हैं लगता है मुंबई आने का हाँ नहीं का पक्का है बिल्कुल भाई साहब कैसी प्रिपरेशन है आप सभी की कैसी प्रिपरेशन है आप सभी की कैसा कैसा महसूस कर रहे हैं कैसा महसूस कैसे कर रहे हैं आप लोग गर्मियाँ बहुत है खाना पीना कुछ खाया कि नहीं कतई कुछ नहीं खाया यार सोया नहीं ठीक से खाना पीना तो बहुत दूर की बात है सोया नहीं है तो गाएंगे कैसे आप जिस तरीके से बता रहे हैं बहुत सारे सिंगर यहाँ पर आए हुए हैं बहुत खुश लग रहे हैं भाई साहब लगता है इनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है भाई साहब क्या कहेंगे आप अरे कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश जाने का बहुत बारी आवाज़ है पंडित जी भी आए लगता है पूरा टीका लगाकर हाँ। <laughs> आगे बढ़ते हैं हम अपने मौसम बहुत प्यारा है दोस्तों जिस तरीके से एहसास लगाया जा रहा था कि यहाँ पे गर्मी लगेगी बट नहीं यहाँ पर मौसम ज़्यादा अच्छा है लोग यहाँ पर बहुत खुश लग रहे हैं भाई साहब टोपी लगा कर आए हुए हैं बहुत खुश लग रहे हैं ये क्या सोच रहे हैं भाई साहब हो जाए बस इनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी लगता है क्या सोच रहे हैं भाई साहब इतना अच्छा लग रहा है नहीं बस जी जी बिल्कुल इसीलिए आए कि हो जाए बस आगे बढ़ते हुए दोस्तों ये बहुत खुश लग रहे हैं कौन सी क्लास में आप क्या करते हैं इलेवंथ में हूँ इलेवंथ में ये गाना गाने आए हैं तो कुछ गाना सुनाएंगे आप अभी अभी नहीं पूछे अच्छा ये बहुत टेंशन में है <laughs> जो खुद ही मार रहे हैं खुद ही हंस रहे हैं बाकी लोग साथ नहीं दे रहे हैं चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं नहीं नहीं मेरी तरफ तो <laughs> से जी जी आगे बढ़ते हुए दोस्तों जिस तरीके से आप देख रहे हैं बहुत बड़ी लाइन यहाँ पर लगी हुई है लोग दो दो बजे से रात से आके यहाँ पर लग चुके हैं लाइन लगातार बहुत बड़ी है बहुत खुश लग रहे हैं भैया क्या सोच रहे हैं यही सोच रहे हैं कि सिलेक्शन हो जाए हमारा सिलेक्शन सोचने की बात कर रहे हैं ये तो सभी सोच रहे हैं आप में कुछ अलग है जो सिलेक्शन होगा जरूर हमारे हौसले कोई नहीं भाई साहब का हौसला बहुत बुलंद है बहुत खुशी हुई भाई साहब बेस्ट ऑफ है आगे बढ़ते हैं रोज़ यहाँ पे रोड में बैठे हुए हैं सभी लोग यहाँ पर बहुत खुश लग रहे हैं भाई साहब क्या बात है आप भी यहाँ पे आए इंडियन आर्मी ऑडिशन देना जी जी कि किसी के साथ आए दोनों दोनों के वाले हैं बहुत बढ़िया आपकी शक्ल से दिख रहा है आपका हो जाएगा थैंक यू बट कोशिश तो करना बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्यारा बेस्ट ऑफ सभी को देख रहे हैं आप यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं रोड में भाई साहब कंगी वंगी करके बैठे हैं क्या सोच रहे हैं भाई साहब आप सोच तो रहे हैं बस हो जाए यही चाहते हैं ये तो सभी सोच रहे हैं आप में कुछ अलग है जो होगा आपका हाँ जी हाँ जी अलग क्या अलग है कुछ गाना सुनाएंगे आप तो मैं भाई साहब गाना सुनाने वाले हैं कुछ दो चार अंतरी इनकी सुनना चाहेंगे आप सभी तो एक बार इनके लिए जोरदार तालियां पहले चलिए भाई साहब सुनाइए ये मुझको बता दे चाहूँ मैं का पता दे चाहूँ मैं या ना इतना पता दूँ तुझको चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं दिया तालियां बजा के स्वागत रहे हैं उनका फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूँ मिलने पूछू तुझे एक बार ओ तू ही है मुझको बता दे थैंक यू बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इसकी बहुत बढ़िया लगा इनका सुनकर भाई साहब आप में से कोई गाना चाहेगा किसी में हिम्मत नहीं है डर गए सभी सभी डर गए ये हैं ये हैं जी जी बिल्कुल आगे बढ़ेगी भाई साहब गाना चाहेंगे यहाँ पर आपका नाम पुष्पेन गोस्वामी पुष्पेन गोस्वामी आप कहाँ से हैं सर खरगोन से आए ये बहुत खुश हैं और इनका गाना सुनना चाहेंगे आप सभी तो दोस्तों सुनाता हूँ उनका गाना आ मैंने कुरनूर सितारों में तुम्हें देखा है मेरे महबूब तेरी पर्दा नसीनी की कसम मैंने असको की कतारों में तुम्हें जोरदार तालियां जोरदार तालियां इनके लिए बहुत बढ़िया लगे के दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों में खुदा करे तेरा मेरे बगैर जीना लगे हाय हाय तालियां बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया तुम्हें दिल लगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राह मैं आकर तो दे मैं भगवान से दुआ करूंगा कि इनका जरूर होए आप कुछ गाना चाहेंगे सर इतनी खुशी है कुछ तो गा दीजिए प्रिपेयर नहीं किया है तो फिर क्या सोच के आए यहाँ पे प्रिपरेशन होगी तभी तो आए ना आप यहाँ पे कुछ भी सुना सकते हैं आप कुछ भी उनने ही सुनाया उनने ही सुनाया अभी एक और सुना नहीं नहीं आप आप सुनाओ यार नहीं अगर नहीं चाहते तो फोर्स नहीं करूँगा मैं तो आगे बढ़ूँगा तो- तो- है जो सबको वो दिल नवा आज मंज है और बेमिसाल है तू जमान भर के सारे बनाता है बिगड़े का करीम सारे जग का भाई साहब बहुत ही बढ़िया इनके लिए एक बार फिर से तालियाँ बहुत बढ़िया यहाँ पर बहुत बढ़िया लगा इनके बारे में का मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को आगे बढ़ता हूँ दोस्तों ये बैठे हुए हैं चार दोस्त लगातार एक साथ जी जी जी जी जी ये दो दोस्त हैं एक फोर्स कर रहा है दूसरे गाने के लिए अच्छा गाता है शान करम ही गाएगा ये सुनाएगा बिल्कुल ये शान करम सुनाने वाले हैं दोस्तों तो माइक इनके हाथ में देता हूँ मैं दे दो में तो बिल्कुल दोस्तों एक बार तालियों से इनका प्रोत्साहन कीजिए नवाजता तो सब वो दिल नवाज है तू क्या बात है क्या बात है न्याजमंद है सब और बेनिजाज है तू जमाने भर के बनाता है सारे बिगड़े काम करीम सारे जमाने का कार साज है तू इस शान कर्म का क्या कहना वाह कर्म का क्या कहना दर पे जो सवाली आते हैं एक तेरी करीमी का सदका एक तेरी करीमी का सदका वो मन की मुरादें पाते हैं एक शान तालियां जोरदार तालियां यहाँ पर बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया स्वागत इनका बहुत बढ़िया इन्हें गाया और मैं भगवान से कामना करूंगा कि इनका सिलेक्शन जरूर हो थोड़ा अंदर आगे बढ़ते हैं दोस्तों भीड़ बहुत ही बड़ी है लोग बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हैं यहाँ पर सभी खुश हैं यहाँ पर एक दूसरे को फोर्स कर रहे हैं कि गाएं लेकिन जैसे गाने के लिए किसी को बोला जाता है तो वो शर्मा से जाते हैं क्या बात है क्यों शर्मा रहे हैं आप क्या बात है कोशिश कर रहा हूँ गला लगा वैसा मेरा जी जी जी लगता है सोए नहीं है ये <laughs> इनकी आंखें बता रही है नहीं और खाए भी नहीं इन नशीली आंखों का क्या कहना <laughs> सारी प्रॉब्लम्स हैं तो माइक इनके हाथ में दे चुका हूँ दोस्तों मैंने अभी अपनी सुर खेलने वाले की सदा कह रही खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन जमी पे फलक से परी आ गई है कोई बात नहीं लगता है आपकी आवाज़ बैठ चुकी है लेकिन फिर भी लेकिन आवाज़ आपकी बहुत आगे बढ़ेगी आगे बढ़ते हैं दोस्तों लोग बहुत ही खुश हैं यहाँ पर एक दूसरे को पकड़ते हुए पानी पीते हुए इनका प्यार दुख चुका है भाई बैठिए मना नहीं कर रहा है कोई आपको भीड़ बहुत बड़ी है अंकल बहुत खुश लग रहे हैं क्या बात है अंकल जी नहीं मैं खुश नहीं हूँ सभी लोग ये खुश नहीं है क्या बात है क्यों खुश नहीं है नहीं खुश है तो थोड़ी क्यों कह रहे हैं खुश नहीं है थके सभी हैं भाई साहब स्ट्रगल करेंगे तभी कुछ बनेंगे बिना स्ट्रगल कोई कुछ नहीं बन सकता आगे बढ़ते हैं इनका भाई है और ये गाने आए हैं दोस्तों आपका नाम क्या है अभिषेक यादव नाम है अभिषेक यादव आप कहाँ से हैं विदिशा एम पी विदिशा से तो कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे आप मैं सुनाना चाहूँगा मोरे सही है तो प्रदेश वायनुसत फतेह अली खान साहब बिल्कुल बिल्कुल तो माइक मैन के हाथ में देखता हूँ दोस्तों एक बार जोरदार तालियां इनके लिए दोस्तों पेश कर रहा हूँ भाई कोई गलती हो तो भाई माफ करेगा बिल्कुल बिल्कुल मोर सैया तो है परदेश मैं क्या करूँ सावन को सुना लागे सजन बिंदे लागे सजन बिंदेस मैं ढूंढू साजन को मुरा सैया तो है परदे ओ देखूं राय चढ़ के अटरिया जाने कब आ जावे सवरिया पानी सागा क्या ओ चढ़ के अटरिया जाने कब आ जावे सवरिया जब से गए मोरी लीना खबरिया छूटा पन घट फूटी गगरिया सुना लागे सजन बिन देश मैं ढूंढू साजन को मुरा सैया क्या बात है तालिया तालियां दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि दूसरे की किसी की गाना सुनकर आप लोग डीमोटिवेट मत होएं क्योंकि क्या होता है कि हम दूसरे का सुनते हैं और सोचते हैं कि दूसरा बहुत अच्छा कर रहा है यार मैं नहीं कर पाऊँगा ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आप लोगों को क्योंकि किस्मत सबकी कब कहाँ कहाँ ले जा ले कोई नहीं जानता तो एक बार तालियां इनके लिए सर एक मैसेज जरूर देना चाहूँगा जी जी मैसेज देना चाहते हैं ये हेलो दोस्तों मैं बहुत ही छोटे से शहर विदिशा से बिलोंग करता हूँ और हो सकता है मैं इंडियन आइडल में सिलेक्ट सिलेक्ट ना हो पाऊँ नहीं नहीं ऐसा सोचने की बात जो है हम लोगों ने एक चैनल बना रखा है डी के म्यूज़िक प्लेटफॉर्म ऑन यूट्यूब तो ज़रूर से ज़रूर सर्च करें उसे और लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स जो कर सकते हैं कर ये ये मेरा भी काम है ये मैं ही वही कर रहा हूँ <laughs> मैं <laughs> चले तालियन के लिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों भीड़ भाड़ी अंकल किसके साथ आए हैं आप मेरा बेटा इनका बेटा आया हुआ है तो बेटा गाना गाता है आपका बेटा गाना जी जी क्या नाम है आपके बेटे का कैसा गाता है और बाप को अपने बेटे का गाना अच्छा लगता क्या बात है क्या बात है क्या बात है आगे बढ़ते हैं दोस्तों देख रहे हैं आप लोग टेंशन से भरपूर इंसान यहाँ पर है इनके चेहरे में मेरे आने से खुशी बनी है पता नहीं क्यों क्या बात है भाई लोग दुखी क्यों खुश नहीं हो गया <laughs> ये बैठे हुए हैं आ गए आप कैसे हो तो ये हमारे कॉलेज के बंदे हैं तो इनको तो हम बचपन से जानते हैं मतलब कॉलेज में पढ़ते हैं हमारे तो इनका गाना सुनना बनता ही है तो भाई लोग सब लोग सुने नहीं ना सब लोग आइए भाई साहब गाना गाने वाले हैं सभी आइए सभी आइए एक दो गाने तो बनते हैं भैया हाँ भैया गाओ यार भैया हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं सेंट लॉय से जौलपुर से हैं ये अच्छा तो इनका गाना सुनाना चाहूँगा सुनाओ नहीं भैया अपना नाम बोलिए मृत्यु सिंह राठौर यार अरे मेरे को पता है दूसरे को दिखाने के लिए बोल रहा हूँ नूर अल्लाह आया तू अल्लाह ओ हक नैया मोरी पार करोगे नैया बहुत बढ़िया तालियां इनके लिए तालियां सुना ये ये जो दूसरों दिखा रहे हैं बहुत अच्छा गाते हैं ये अच्छा अरे तो हाँ जोड़ रहे हैं मतलब सही में अच्छा गाते होंगे चलिए ठीक है तो इनसे भी सुनेंगे हम लोग महाकाल के भक्त तो महाकाल के भक्त पहली बार एक बार सभी साथ में बोलेंगे जज महाकाल महाकाल तो चलिए अपना नाम आकाश भवरिया कहाँ से हैं आप एमपी रतलाम एमपी रतलाम से हैं ये और अपना गाना सुनाना चाहेंगे चलिए सुनाइए हीरे मोती मैं ना चाहूँ मैं तो चाहूँ संगम तेरा बहुत बढ़िया दोस्तों तालियां तो बता दीजिए जी जी मैं आता हूँ वापस लौट कर बच्चा इसके लिए थोड़ा बहुत ये इनके पापा आए हुए हैं बच्चे को लेकर बहुत क्या हो गया भाई कौन सा गाना गाना चाहेंगे आप अरे बाप रे बहुत बढ़िया इनके लिए जोरदार तालियाँ तुम्हें दिल लगी जा पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आ कर तो देखो ये तुम्हें दिल लगी भूलानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आ बड़ी तरह दिल लगी है दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी दिल लगी भूल जानी पड़ेगी दिल लगी भूल जानी पड़ेगी कुछ खेल नहीं है इश्क की लाख पानी न समझिए आगे भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे तड़पने पिए देना फिर तुम हंसोगे कभी दिल किसी तालियां तालियां इनके लिए बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया इन्होंने गाया भगवान सबको सब कुछ नहीं देता पर कला दे देता है जो इंसान को आगे बढ़ा देती है बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर आगे बढ़ते हैं दोस्तों एंट्री है कि नहीं मुझे पता नहीं पंद्रह साल है पंद्रह साल पंद्रह साल से ऊपर आप सामने जाइए वहाँ पे लिखा है पूरा इंस्ट्रक्शन आप जाके पढ़ सकते हैं पंद्रह साल से ऊपर वीडियो ट्रिम होती है भाई साहब सभी यहाँ पे खड़े हैं कुछ दुखी हैं कुछ बहुत खुश हैं कुछ वही लोग हैं जो चाहते हैं अपना सिलेक्शन होगा और दुखी वही लोग हैं जो लोग नहीं चाहते अपना सिलेक्शन होगा तो क्या आप लोग खुश हैं <laughs> भाई साहब बैठे हैं क्या सोच रहे हैं भाई साहब सोचता नहीं है बिना सोचे कैसे काम करते हैं और इतनी भीड़ यहाँ पर है भीड़ यहाँ पे ख़त्म होते हुए सभी बहुत खुश हैं यहाँ पे दोस्तों आज इंडियन आइडल का ऑडिशन है सभी अपने माँ बाप के साथ यहाँ पर और कुछ अकेले आए हुए हैं आगे बढ़ता हूँ और वीडियो के यहाँ पे भाई अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपनी वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और इनसे मिलता हूँ भाई साहब आपका नाम क्या है मेरा नाम है दीपक यादव और मैं विदिशा मध्य प्रदेश से आया हूँ विदिशा मध्य प्रदेश से हैं ये अपना गाना सुनाने वाले हैं दोस्तों कौन सा गाना गाने वाले हैं मेरे रश कमल मेरे रश्के कमल चलिए ठीक है शुरू करते हैं ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी धड़कने बेतहाशा तड़पने लगी आँख उनकी लड़ी जब मेरी आँख से आँख उनकी लड़ी जब मेरी आँख से देख कर ये खुदाई मजा गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया जब नजर से मिलाई मजा आ गया जोरदार तालिया बेस्ट ऑफ लक ओके दोस्तों like share and subscribe my channel funny सी